フィリシアのやつ余計なおせっかいがあなんで濡れてあ洗濯物があびしょ濡れじゃないかどうしてこんなあっ <laughs> そう何度も驚いてたまるけまた結露した水滴だろ かそうだよな <laughs> これだけ古い建物だ雨漏りしたりミシミシ言うのは当たり前だなあそそうそれより着替えだまったくフィリシアめうかつだぞこんな雨も降ってない日に雨漏りするような場所に私の下着を置くなんて大丈夫だまだ替えはあったはずうん ことだもうこれしか残ってないのかああこれはタイトなドレスを着るときに線が出ないようにするための下着だ前はちっちゃいわ尻は丸出しだわ食い込むわでつけるのは嫌いなんだがってしっお前いつの間にいやいいかこの下着はあくまでファッションのためのものだ母様が女性のたしなみとして持っておけと言ったものでその エッチな目的とかそういうものじゃないんだぞ誤解するなほうまったくまあ誰に見せるわけでもなし今日のところはこれで我慢しておくかほほやれやれおいフィリシアすまないが雨漏りだしこれをまた洗濯あらおかえりなさいリオ どうしてお前一人なんだカナタとノエルはクレハちゃんと一緒に行ったわえあなたが出て行った直後にクレハちゃんが忘れ物をしたって戻ってきてね何を忘れたのかは最後までわからなかったけどその様子を見てかなちゃんとノエルちゃんも一緒に行くってそうか仲のいいことだそうねお茶入れるわ飲むでしょ頼む 随分かかるなそうねたかが椅子探しだろうに一体いつまでかかってるんだ気になるなら迎えに行けばあいやでも甘やかすのは問題だろう上官としてもう二人っきりの時くらい強がらなくてもいいのに自分が下っ端の時は良かったさキャーキャー言って可愛がってもらってでも今は違うだろ 私はいい上官いい先輩でいたいんだあの人みたいに <laughs> リオかわいいからかうなよあら本気よそそういうのをからかってるって言うんだ <laughs> ごめんなさいお茶おかわりいかがおせえな。 遅いわねまったく一体どこで道草を食ってるんだあの子猫どもはねえリオ内陸国のヘルベチアと違って正統ローマには海軍があるの知ってるわよねなんだやぶからぼにあの海軍の水兵が着てる制服女性兵士も下はズボンよねそのはずだじゃあ ああいう制服で下がスカートっていうのを採用してる国ってどこかにあるのかしら聞いたことはないなそうよねじゃあやっぱりあの子ってたちの悪いものじゃないと思ってたのに読み違えたかしら何をブツブツ言ってるんだお前この砦に来たばかりの頃よく何か見えるって言っては 私を脅かしてくれたよなそんなこともあったわねでもいつしか言わなくなった単純に私をからかうのに飽きたからだと思ってたんだが本気で苦手みたいだったからやめたのってことはまさか本当にどうかしらね私探しに行ってくるわ何そろそろ1時間近くよ それが何であれ何かトラブルがあったに違いないわ大丈夫一緒に行ってくれなんて言わないわあなたはここで待ってて私を一人にするのかリーよ分かった私も行く行けばいいんだろう <laughs> あなたのそういうとこ大好きよリオ ついにこっちに踏み込む時が来たかっていうか何も自動小銃まで持ち出さなくてもだって何が出るかわからないだろリオお願いだから安全装置はしっかりかけておいてねそれじゃあ行きましょうか、はあ、こうしてみるとあちこちにイデア文字があるのねこの建物町はこの時代になってから作られたはずだが 砦の建物は旧時代からのものらしいからなねえリオあなたは読めるの何がイデア文字いやあの男私の父親ですら読めるのはやっぱり自分や家族の顔に使われている名前の文字くらいだイデア文字は教会の坊主たちが独占してる不思議な文字よね 絵みたいに複雑なのとアルファベットみたいにシンプルなのが混ざってて旧時代の終焉あの大断絶の後建国の僧アルカディア一世がはるか西方から自分の民と共にこの地を訪れそこでこの地に生き残っていたわずかな民と共に国を建てたそれがヘルベチアの始まりだと言われているなんだかロマンチックよね 遥か昔人間が空を飛ぶことさえ可能だった時代にこの土地で使われていた文字竹見和地を見ているとね時々思うのあんなすごい科学力があった時代に人間はどういう風に生活してたんだろうってそれでも私たちと同じように笑って泣いてつまらないことで喧嘩をしたり 恋をしたりそんな風だったのかしらさあなだがそういえばカナダが言ってたよそれでも音は変わらないだからいつでもどんな時代でもどんな場所でもやっぱりみんな同じなんですそうに違いないんですってな素敵かなちゃんらしいわ だからって変な笑い方するなよえ今の私じゃないわよ何あうん、ダメよリオな、な、な、な、な、なんでってなんかなんだろう手招きしてるそっちに来いっていうの何もないところを見つめて言うなリオ行ってみましょうえってこれまでおい よかったフィリシアでもクレハちゃんが何どうしたクレハしっかりしてさっきいきなり気を失ってちょっと見せて外傷はないわね熱もない呼吸も安定してるとりあえず気を失ってるだけだわ <sighs> そうかよかったカナダノエル何があったか説明しろはい 待てお前たちが出てからまだ小一時間といったところだぞだってかなたの言う通り僕たちずっと迷ってたかなた一人ならまだしもお前もかノエルありえないけどあったバカな最初はすごく楽しかったんです前に行った教室とかクレハちゃんと2人でノエルちゃんに紹介して教室かなたはここが学校だったと主張してる ここが確かに首都の科学アカデミーの構造に似てなくもないがきっとそうですそれでクレハちゃんがもう一つ椅子を見つけたっていう部屋を探し始めたんですけどそしたら全然たどり着けなくて本当に3時間も歩いたの角を1147回曲がり108部屋を除いた歩いた距離は補足で5062メートルプラスマイナス100メートル そんなに一番の問題は階段を5階分上がり8階分降りたはずなのに僕たちはまだ2階にいるああそれで本当に怖くなってそれでようやく最後にたどり着いたのがこの本でいっぱいの部屋かすごいわここの本全部イデア文字よアカデミーの連中が見たら狂気しそうだな私たちもいろんな本を見て喜んでたんです だけどこの本を手に取った時クレハちゃんが急にガタガタ震え出していや来ないでやメーと叫んで倒れたそう僕の知り合いの教授が言ってた旧時代の科学者は世界の99%は科学で解明できると信じていたでも同じようにどうしても1%は解明不能なものがあるとも信じていたって これはきっとその1%くそフィリシアどうやら私たちは本格的に妙な事態に巻き込まれたらしいぞそうねちょっと見せてくれるその本はいあら何か挟まってるこれはお手紙